Где-то там давным-давно, но прямо давным-давно Жили, были благородные и дружные братья сестрой за симатку же, скорей! Дворецкий кличет, мол, зайдите на трон. Команда марш, и я уже бегу с вилкою и ножом. Буржуа, мы, братец, великолепные и просто милые аристократы, а да. А ну склоните спины, вы все простолюдины. Сейчас я вам покажу, где вы не правы. Стойка, стойка, альфа-сестренка, ведь не недостатки, личное их право. Да, да, да, да хорошо. хорошо. Зеребенился наш петушок. Боже, как ты бесишь, как же раздражаешь Ты меня не до конца даром, что знаешь Бейте же в начинаем гонку Я совсем что никогда я не проиграю И меня гонишь, ты гроша не стоишь Ну-ка, ну-ка, может, ты вдруг а меня пригонишь Дорогой, любимый мой, любезный брат Мой лапочка, и нежный друг, ой, ты проиграл